i vaig tindre que caminar pues, tres dies sense, sense sabates. I vaig arribar aquí amb els peus en compota. Aquest és un dels molts records de Joan Busquets, conegut com el senzill, de l'any que va viure fent de guerriller del Maquis. L'acció de sabotatge més important en què va participar va ser l'any 49, a Terrassa. Vaig ser una, tirar, doncs, una quantitat de pilones de detenció i després eh, un quilòmetre de via fèrria, del de tren, que va estar bastants dies. Bueno, va ser un sabotatge bastant sonat. Els voltants de la masia de Santa Eugínia, a Berga, era la base d'operacions del seu grup per amagar material i per dormir. Potser que hi hagin dos metres de diferència, però aquí eh, és un dels llocs que hi, que he dormit, o hi ha allí també. El masover els ajudava proporcionant-los el menjar i a l'hivern els deixava sopar al mas el pagàvem, perquè aquí eh, una casa d'aquestes no, no es guanya molt bé la vida, eh? no podien anar, no deixen pogut d'ajudar-nos. Eh? Nosaltres, eh, a més, eren coneguts també, eh? era gent de confiança, eh, i arriesgàvem molt. De fet, el Masover i dos col·laboradors més els va assassinar la Guàrdia Civil pels voltants del pantà de la Baells, un fet recordat amb una placa. Ara, en Busquets reclama a la Generalitat una pensió econòmica per tots aquells anys de lluita contra el franquisme, com la que van tenir els militars republicans. Institucions locals li donen suport i denuncien que el maquis és un fet menys tingut per la llei de la memòria històrica. No, l'administració no li interessa. S'ha esmentat per no haver de parlar, per no haver-ho d'explicar, en realitat. Eh, mm, a nivell econòmic tampoc s'ha fet res. En aquest cas, el Joan ho ha demanat i no, no s'ha fet justícia. En el moment que hi hagi una modificació de la llei estatal que reconegui aquestes persones, per suposat que a Catalunya doncs, es podrà complementar o ampliar però en aquest moment el que falta és aquest marc legal que possibiliti aquest reconeixement. Condemnat a pena de mort i indultat, va passar 20 anys a la presó. Amb 82 anys continua explicant i reivindicant el paper dels maquis a Catalunya.